Юля, она, она может поставить диагноз своими словами. Значит, Какая светленькая? Светленькая. Мы ей давали, ну, была у нас тут девочка, там, катастрофа, ей 12 лет, она потеряла зрение из-за перелома. Рентгенологи не поставили перелом. Ну, там есть снимки, то есть у нас все там перелом орбиты и сдавление зрительного нерва. Значит, они не поставили по своим снимкам. Значит, посмотрела Юля, она сказала, что у нее вот имеется перелом орбиты, вот там-то, вот у нее перелом там-то, вот у нее зрительный нерв цел, но там сдавлены сосуды вот так-то. То есть все то, что мы видим. А мы потом сделали компьютер, ну, есть еще, знаете, компьютерная томография, uh-huh. где там через миллиметр uh-huh. снимают. Чему это сняли? Там действительно перелом, значит, и перелом орбиты. Ее диагноз подтвердился. Ее диагноз подтвердился, понимаете? Ее диагноз подтвердился. Ну вот я могу, например, свое давление глазное снижать, заходить спутником в органы, просматривать свои органы, контролировать свое, само, свое самочувствие. Вот так. А Потом как видеть? Вижу я, знаете, вот сначала я не верила в это, теперь вот м, вижу. Ну, эта методика тебе что-то еще дала, вот, кроме надежды? Дала смысл жизни. Юле Была повязку, мужчина, хотя при ее полной слепоте в этом не было необходимости. Стоит, а другой наклонился, и у них разные рубахи по цвету. У того, который наклонился, рубаха красная у меня. А тут у меня четверостишье. Читать его? Да. Угу. Если можно. У Пи Ти Папа Тире Плотник.